Les principales différences entre euh, l'agence précédente et, celle-là, euh, ça va être dans la manière d'appréhender le client. Euh, ici, on est dans une agence située sur une route à fort trafic, 15 000 véhicules jour, et il fallait un moyen d'être vu par toutes ces voitures, tous ces conducteurs qui passent. ici, il fallait qu'on soit vu et donc il fallait miser sur une vitrine attractive. Alors le choix du digital euh, sur cette agence et dans cette vitrine, c'était pour deux raisons. D'une part parce que je pense que euh, une agence doit montrer qu'elle vit et que euh, afficher simplement des biens euh, comme on le fait traditionnellement, bah, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut offrir aux clients, aux prospects un nouveau, bah, du nouveau contenu et pas seulement des prix avec des surfaces et au mieux avec un texte. Euh, donc leur proposer autre chose, leur montrer tout ce que l'on peut faire. Et puis mon autre euh, raison, c'est ma problématique de situation. Euh, il fallait que ma vitrine puisse attirer l'œil des 15 000 véhicules jour qui passent route de la Reine. La différence que je fais entre le contenu des écrans LED et le contenu des écrans vidéo, c'est le jour et la nuit. on reste sur un format d'annonce traditionnel sur les écrans LED, euh, photo, texte, prix, alors que dans, le, dans mes écrans, je souhaite à terme, puisque l'agence vient d'ouvrir et les panneaux sont euh, tout neufs, euh, mettre du contenu. Alors la météo, oui, ça, ça reste un, basique, je dirais, mais faire des animations, relayer d'une manière ludique et dynamique toutes les actions que le réseau peut entreprendre tout au long de l'année, présenter les différents services que l'agence propose et faire tourner tout contenus euh, pour que le client puisse avoir plusieurs informations quasi en même temps. Alors il est difficile encore aujourd'hui pour nous, deux mois après l'ouverture euh, de l'agence, de pouvoir quantifier euh, l'impact euh, des écrans. Pour autant, une chose est sûre, c'est que les écrans sont visibles. Voilà, tout le, tout le monde me le dit, d'une part, et qu'ensuite on le voit entre les panneaux et les écrans, les gens restent aussi devant les écrans pour voir le contenu défiler. Donc difficile de quantifier, pour autant je ne regrette pas d'investissement réalisé.